baza curso de esperanto literoi literoi co kai so latsa celo facila pazzo tsunamo FASADO, se sono fossilo resumo literoi CHO kai sho chapelo chemizo cielo cioccolato chu sciaffo, scelo, marci, pascio, sciultro. go, ganto, Georgo, Chitarro, Gorillo, Gusto, Geografio, Geologio, ciò, Caijo, Giardeno, Gentila, Cis, gioio giusta jalusa geti gipo giocheo giornalo literoi ho kai ro haro hela historio horo humida Raconti, resumo rigardi roso ruino litero io IANUARO, ie, ido, iogurto, iuro, kai, play tui, iunio, iulio. Litero ho, jameleono, cameleono, gemio, gemio, CHIMERO, CHIMERO. coro, coruso, curamo. litero uo uato vato augusto europo fraulo autuno ancao hodiau litero co camelo matematico cutimo OCASI, congresso litero mo kai no campo canto esperanto intenso compreni cum litero lo mal mal forta mal longa mal lerta mal libera mal alta literoi e i o kai u telefone, telefoni, telefono, telefonu, ovo, povo. La alfabeto A, bo, so cho, do, e, fo. Go, cho, ho, ho, i, io, yo. Ko, lo, mo, no, o, po, ro, so, sho, to, u, uo, vo, zo.